Ah, good morning, andito ngayon tayo sa Quiapo. Yeah, this is the Iglesia, ikapito. Yeah, this is so once again, mabating mapagpalang araw sa inyong lahat. Yeah, favor at uh, ingat po lang. Eh. Ayan po, papasok tayo ng Kayapo Ayan, papasok pa tayo. So, tuloy-tuloy pa rin ang social distancing. Thank you. Ayan, pala ang check. Ayan, nasa loob na tayo. Thank you. Ayan, so lahat. Ayan temperature, lahat, nakalakas talaga. O, ano talaga ano rito. Yan, dito na tayo sa loob. Thank you, Lord. Pasok rin tayo. Tayo mga dati sa lang. Papasalamat. Yan, mahal na po. Oo. Sa rin, sa atang araw-araw natin, blessing at magandang buhay. Hintayin na natin. Mag-start lang naman yung uh, misa ngayon. Ay, ano, ano live? Ayan, napakaraming tao pa rin. Nagdiboto. So, yun pa rin. Mayroon pa rin ang social distancing. Sir July. lalo sa tumulat po yung puwang dito kami sa side nakatayo na ayan pa nakikita nyo alas na po puno na po yung puwang opisyal para sa simbahan katoliko. Magamat nasa panahon tayo ng karisma, meron pong dalawang espesyal na kahistahan ng marami sa panahon ito. At ito ang kapistahan ni San Jose ngayong March 19, ay kapistahan ng Annunciation, March, this coming March 25. At ang dalawang natatanging kapistahan ito ay tinatawag natin na solemnidad. Ibig sabihin, very high peace. Solemnidad sapagkat sa pagdiriwang ng mga misa ito ay ating din dinadasal o inaawit And we also recite to sing that Masamanataya or Credo parang Sunday, parang Sunday liturgy po. At dahil dito, sumindida, ginagamit natin ay wine of wisdom or blue para sa Marian Feast or Annunciation of the Lord. Ngayon mga kapatid, bigyan pansin natin ang pagtitilay-tilay pag-istawan ito sa inyo sa Jose. Meron pa akong nabasa isang kwento. Ang kwento dito mga kapatid ay matagal na nangyari. Pero masarap na mabasahin dahil meron ito magandang mensahe para sa atin. Ito po ay nangyari noong 17 century o di karabing itong daang taon. Noon, nung, nung panahon na yun, merong isang tutrang kompositor na si Kapangalan ay Angelo. Nakatira lamang ito sa isang maliit na impresuelo sa Viena, Austria. Kasama ang kanyang anak na talaga si Marilyn. Hirap na hirap minsan sila ay sumasama pa sa oras ng pagkain. Kaya sa araw, sabi ni Marie Marilyn sa kanyang tatay na si Angelo, Tatay, kaya ganyan po ako, maganda po ako ng trabaho. Awang po anak po sa buhay natin. Kung minsan, tayo ay sumasala sa oras. Makikiusap ako, ikay, Kanino ka makikiusap ngayon? Tanong ng kanyang tatay. Sabi ni Marilyn, Ay, makikiusap ko ako sa aking mahal na patron na si San Jose na ako'y tulungan niyang makakita ng trabaho. na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkakulat kay Iso Kristo. Si Maria, kanyang ina, at si Jose ay nakatakda na makasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay nagtagpuan nagdadalang tao. Ito ay sa pamagitan ng Espiritu Santo Itong si Jose ay isang taong matuwid na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niya kumaliya si Maria. Kaya ipinasya niya na hiwalayin ito ng Biblia. Samantalang, iniisip ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anibel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, Jose, Anak, gabi, huwag kang matakot ang tuluyang pagkasalan si Maria sapagkat siya naging sa pamagitan ng Espiritu Santo. Siya ay panganganak ng isang lalaki at pangalan ng Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mahuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka na, Panginoon At siyo ko na po ang